Rio Negrinho tem hoje um cicloturismo muito forte e, e isso atrai pessoas do Brasil inteiro, de vários estados do nosso país para cá. Então esse evento realmente vem a brilhantar ainda mais o trabalho que vem sendo construído com vários grupos de ciclistas da nossa cidade. A quantidade de ciclistas é incrível. Esse evento vai propiciar além da questão da saúde para as pessoas, vai fazer com que a cidade seja conhecida como a cidade das bicicletas. No intuito de nós fazer com que as pessoas olhem as bicicletas não apenas como um meio de transporte, mas como uma ferramenta nós temos ciclistas que participam de competições no exterior, né? nós temos é, ciclistas amadores, profissionais, e isso só corrobora ainda mais com, com toda essa atividade que a gente pretende trazer para o nosso município. Venham participar que vocês não vão se arrepender.